ჩვენ წინ არის გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სვანური ღუმელი. ეს ჩოლები სვანური ღუმელების სავით ორკამერიანია. პირველი კამერა არის წვის კამერა. წვის კამერაში წვის კამერა აგურებით არის ამოფენილი და გვერდზე არის ფორნაკი ნუ აგრეთვე დუხოკა მნიშვნელოვანი არის ამ წვის კამერისა და ამ დუხოკის სახოლურების კონსტრუქცია რომელიც ჩოლებრიო მაგალითად ჩოლერები კიდე ხესა და არიწვის მოგახსენებათ რომ ეს ერთ დიასახლისების და ჩვენისთვის წვის კამერის კარის გამოსაღებად აუცილებლად უნდა ეხმარონ ხოლმე ნაჭერი. წვის კამერის ქვეშ არის სანაცრე ყუთი. სანაცრე ყუთი. რომელიც ასევე აი გამოიღება და და ესე იგი ნაცად გადააკრეს. აგერ არის ეს არის საჭვარტლის გამოსაღები. ხო. ამ ღუმეს აქვს ღუმეს აქვს ჰაერის ცხელ ჰაერის გადამქველი, რომელიც გამოწევითა, რომელიც გამოწევითა, ესე იგი ნამწვი აირები პირდაპირ საკვამლე მილში მოხვდებიან, ხოლო მიწევის შემდეგ უკვე თელი ღუმელის გარშემო ტრიალებენ. Mm-hmm. ღუმელის საკვამლე მილი არის 150 მმ-იანი, რომ ნორმალურად იყოს წვის პროდუქტები, ანუ ბოლი გასული. ვერძო უკეთია, აგერ ორი წალი მარჯვენა და მარცხნივ სახელურები. აღსანიშნავია ამ ღუმელის დიდი დაძებითი თვისება, რომ რახან წვის კამერაში არის ე ტუშ კამერა არის ცეცგამძლე აგურებით ამოფენილი აქედან გამომდინარე იქ ტუშ კამერაში მაღალი ტემპერატურა ვითარდება და შეშა სრულად იწვის და ბოლი ფაქტურად არ ჩანს ხოლმე რახან სრული წვა მიმდინარეობს ეს ასევე ეკონომიურ ბაზასაც მნიშვნელოვანია ну, როგორც უყურებთ წვის კამერა, წვის კამერა და духовкаზე არის გერმანული წარმოების ცეცხლგამძლე შუშები, რაც ვიზუალურადაც კარგად გამოიყურება და ასევე მნიშვნელოვანი არის ესე იგი, რომ სითფოსაც მეც გამოცემს შენობაში ეს ღუმელი თავისუფლად ათფობს 100 კვადრატ ფართობსა რა ხო ესეთი ის არის. ზედაპირი დამზადებული არის 5 ან 6 მმ-იან სისქის ფორცლისაგან. აღსანიშნავია, რომ თელი ღუმელი არის შეღებილი 1000 გრადუსამდე მომქმედი შავი ან სხვა ფერის სახეღებავით, რაც ოჯახის შემთხვევაში ვიზუალურად კარგად გამოიყურება. ესე იგი, ჰაერის რეგულირებისათვის ამ ღუმელს აქვს ჰაერის მიწურების რეგულირების ორი სისტემა აქვს აი ეს ერთი ეს ერთი არის და ეს მეორე არის ამათი გამოწევითა ამითი გამოწევითა კრის კამერაში ჰაერი სინაკადი ძლიერდება პირველი გამოიწევა როცა ანთება უნდა და მეორე კიდე როდესაც საწირო არის უფრო მეძლიერი ალის მიწოდება საღამოს როდესაც უკვე ანუ უკვე აღარ გვინდა იმდენი სიცხეს სიცხეს მიღება ეს ორივე სარეგულო სახელურები მიიწევა და ღუმელი გარანტირებს უკვე დაბალ ტემპერატურაზე წვას აღსანიშნავია რომ როდესაც თუ დამკვეთი სულით და მიხედვით ამ ღუმელს საყვამლემილთან გაუკეთებთ ჩვენ ჩამკეთ ფასს ამ შემთხვევაში რომელიც გადადის წვის პიროლიზურ რეჟიმზე. აი, გამოწვეთ ახლა ისა. აი. ე რომლის დროსაც ის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდით იწყებს მუშაობას და და დილას უკვე ისევ დაზე ნაკვეთხლებით დაგხვდებათ. ჩვენ შეგვიძლია მოგმართოთ ტელეფონზე 5999 15 27 05